Shuri. Maliit kami. Oh. Sabi <laughs> So guys, nakasakay na kami. <laughs> Makina. Kasan? Ayan, di makina. Ayan? Oo. Ay, oo. Naman, di makina. kamarong maro Ay, kalintusan ako. Eh, di mas maganda pala yun. May nangingisda. Marami pa nangingisda dito, Daddy. Maganda yung timing namin dito kasi hindi mainit. nagpapada, nagpaparada na kami. Parada na kami. oh, <laughs> enjoy Mars! Uh, grabe! Eh, yung life jacket natin, saan natin? Ay, doon din? So guys, nag-enjoy kami! <laughs> Okay. Babalik lang namin tong life jacket namin. Kasi may deposit. Grabe. Hindi ka nabanugap. <laughs> okay lang yun sir. Dade, may natanggalan ka ng isang kilo. Anong meron dun, daddy? Tawid. Saan ba't Basta talaga dito. Ang ganda. <laughs> Ay! Akala ko dati may kadate. <laughs> pala. Ang ilalagay dati yung mahirap. Mahirap. Hindi kita na ikamote. Baka. So guys, tapos na kami. Ay, busog. Busog. Wala, may mga ano na. Souvenir. Kasi guys, kanina wala pa. Tignan. Talusang wala. Lipstick. 你注意你咩播啊？播啥？ Hello。嗯？那加海参啊？那买安古拉 dry mango。他的本来的一些会被破坏。啊，在家吃。 Thank you. paitan. So guys, hanggang dito na lang yung video ko. Sana nagustuhan niyo yung, yung vlog ko. At nagustuhan niyo itong pinuntahan namin. So kung nagustuhan niyo, pa-subscribe naman ako. And don't forget, hit the notification bell para updated kayo sa videos. Bye-bye!